هو اللي يتابع شركه الترسانه البحريه الحقيقه هيفهم الاقتصاد المصري بدا ازاي وماشي ازاي ورايح لغايه فين. هو سنه 1960 تم انشاء شركه الترسانه البحريه وتم العمل فيها من 1964. 1973 تم إصدار قرار من رئيس الجمهورية باعتبار شركة الترسانة شركة مساهمة آه، مصرية تحولت بعد كده سنة 1993 لشركة قابضة بموجب القرار رقم 217 سنة 93 في 2003 اتحولت وأصبحت تابعة لجهاز آه، الصناعات والخدمات البحرية التابع لوزارة الدفاع ده بالظبط كده تقريبا اللي بيحصل في الاقتصاد المصري شركات مساهمة شركات قابضة وبعدين تتحول هذه الشركات القابضة لتكون خاضعة بشكل أو بآخر لوزارة الدفاع. اللي حصل مع عمال شركة الترسانة إن هم يوم 22 4 آه، يوم 22 5 أنا آه، أسفة يوم 22 5 كان ليهم عدد من المطالب هذه المطالب وفقا للتقرير اللي كاتبه آه، السيد اللي هو رئيس مجلس الإدارة مطالبهم بتقول كالتالي اعترضوا على القيمة المالية الممنوحة لهم من قبل القوات المسلحة بمناسبة شهر رمضان الكريم اللي هي كانت 75 جنيه. هما طول الوقت كانوا بيصرفوا شهر على رمضان وشهر منحة للعيد ولدخول المدارس. من بداية من 2007 وتحديدا من سنتين أصبح مبلغ مقطوع بيصرف يصرف للقوات المسلحة العاملين في الشركات مبلغ 75 جنيه فقط. طلبوا انهم تسديد الشركه لباقي مديونيه صندوق الزماله للعاملين العاملين عاملين صندوق للزماله ليهم الصندوق ده تم الاستيلاء عليه من قبل مجلس الاداره العمال طبعا بيطلبوا مطلب صعب جدا ان الاداره تسدد هذه المديونيه والاداره رافضه وعماله بالجدول تحديد موعد لاصدار حركات الترقيات لعاملين بالشركه وقف الترقيات في الشركه من سنه 2007 حتى تاريخه هم بيطالبوا انهم يتم آه، اعاده الترقيات ليهم وتوزيع نسبه الارباح. السيد القائم ب آه، على اللجنه النقابيه طلع لرئيس مجلس الاداره وحاول يتفاوض معاه ودي ورقه لو حابين الزملاء الصحفيين ياخدوها دي ورقه المفاوضات اللي هم توصلوا ليها. هنلاقي كالتالي القرارات اللي اتخذت قيام بعض العاملين بتغيير الوظيفة المعين عليها والعمل بوظيفة أخرى أقل في المجهود والمسؤولية وذلك بعلم ومعرفة رؤساء القطاعات ده كان مطلب العمال اللي, اللي هيحصل فيه إيه؟ يتم تقديم قائمة بأسماء العمال المخالفين للمسمى الوظيفي بمعرفة رؤساء القطاعات طيب صندوق الزمالة لشركة الترسانة الإسكندرية والذي يتم خصم من كل عامل بالترسانة 5% من الحافز و10% من الراتب بيخصموا من العامل 5% زائد 10% من الراتب وده بيتحط في صندوق الزماله طالبوا ان يتم رد هذه المبالغ تم جدوله الديون ودفع الاقساط حتى فبراير 2016 بقيمه انا عايزه اقول لكم ان قيمه الديون دي 3 مليون هم اتفقوا انهم هيدفعوا قسط شهري 544 الف جنيه وهكذا يعني ممكن نصورها بعد ما اخلص الكلمه كل المطالب اللي طلبوها سيتم سوف ان شاء الله باذن الله وبالتالي العمال اعترضوا على هذا وعملوا وقفه احتجاجيه داخل المصنع يوم 23 آه، يوم 24 توجهت الشرطه العسكريه ومدرعات وعربيات امن مركزي وقامت باغلاق الشركه ومنعت العمال من الدخول وصدر استدعاء ل 26 عامل من العاملين بشركه الترسانه البحريه 13 عامل منهم توجهوا للنيابه العسكريه علشان يعرفوا ايه نوع التهم اللي موجهه ليهم بعد التحقيق معاهم تم ابلاغ المحامي الاستاذ محمد عواد آه، زميلنا بان هو اخلاء سبيل من آه، اخلاء سبيل بضمان محل الاقامه كل من القسم التابع ليه توجهوا للاقسام اللي هم تابعين ليها ليفاجئوا ان القرار الحقيقي هو اربع ايام على زمة التحقيق اربع ايام دي اتجددت بعد كده بعد الاربع ايام خدوا 11 يوم وبعدين 15 يوم في 15 يوم وبعدين نزلوا جلسه يوم 25 آه وبعدين هيبقى بعد كده ابتداء من يوم السبت القادم الجلسات كل يوم لاستدعاء رئيس مجلس الاداره ورئيس قطاع الامن لسماع شهادته. التهمه اللي موجهه ليهم بناء على قرار الاحاله الصادر من آه رئيس النيابه العسكريه حابه اقراه لكم بصفتهم موظفين عموميين بشركة ترسانة الأسكندرية التابعة لجهاز الصناعات والخدمات آه، البحرية بوزارة الدفاع حرضوا العاملين بقطاع الشركة بقطاعات الشركة المختلفة عن الامتناع عن العمل بأن قاموا بالدعوة للتجمع وتنظيم وقفة احتجاجية داخل الشركة بقصد عرقلة سير العمل والإخلال بانتظامه بتحقيق غرض وهو تحقيق مطالبهم المبينة بتقرير قطاع الأمن بالشركة المرفق بالتحقيقات وكان من شأن ذلك آه، إحداث اضطرابا بجميع قطاعات الشركة والإضرار بالمصلحة العامة مواد الاتهام المادة 5 من قانون القضاء العسكري مواد 124 1 و2 و3 والمادة 124 1 على 1 و4 من قانون العقوبات دي ده قرار الإحالة القضاء العسكري رقم خمسة حابة أقراه لكم برضه عشان تبقوا عارفين أولا زي ما قال الأستاذ آه، سعود عمر يخضع للقضاء العسكري كل العاملين بالجيش آه، والأمناء وأمناء الصف والضباط و آه، والعاملين وكل من يتعرض لمركبة أو سيارة تابعة للقوات المسلحة أو أحد المحال التي يشغلها أي فرد من أفراد القوات المسلحة يعني لو نزلنا الجمعيه الاستهلاكيه اللي عاملينها القوات المسلحه اتخانقتوا مع الموظفين اللي موجودين هناك هتتحالوا لمحاكمه عسكريه. ده هنا الماده الخامسه بتقول معدله بالقانون 5 لسنه 68 ثم عدل من نفس الماده بقانون 82 لسنه 68 تسري احكام هذا القانون على كل من يرتكب احد الجرائم الاتيه الجرائم التي تقع في المعسكرات أو السكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو المركبات أو الأماكن أو المحلات التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت الجرائم التي تقع على معدات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار القوات المسلحة وكافة متعلقة ده المادة خمسة من القضاء العسكري المادة 124 بتتكلم عن الامتناع عن العمل والتحريض عن الامتناع عن العمل والمفترض ان عقوبتها ست شهور وغرامة بتضاعف في حالة التحريض أضيف ليها مؤخرا مادة اللي هي إمكانية عزل العامل من محل عمله أي فصل العامل فحتى آه، يعني ده لمزيد من اضطهاد للعمال آه، آه، الحقيقه ان احنا حاولنا نتواصل كتير جدا مع العمال واخيرا كانوا اقتنعوا ابتدوا يقتنعوا انهم يقولوا شهاداتهم وكذا تم تهديدهم بشكل واضح ومباشر من رئيس النيابه وتم استدعاء رئيس اللجنه الانتخابيه وقالوا له ما تنسوش ان القضيه في ايدينا وحتى بعد صدور الحكم التصديق على الحكم واستئنافه في ايدينا فللاسف الشديد وضع العاملين بالترسانه في شركه الترسانه البحريه وضع سيء جدا انا كل اللي بطلبه ان كل الناس تبقى متضامنه معاهم في كافه الطرق والوسائل مش مش لازم نلتقي بالعمال اذا كان هم عندهم هذا النوع من القلق والخوف وانا الحقيقه عذراهم جدا ان تكون عندهم كل المخاوف دي بس في النهايه احنا نقدر نكتب عنهم نقدر نتضامن نقدر نوقع على البيان نقدر ننشر طول الوقت نعمل هاشتاج باي وسيله من الوسائل اشكركم واسفه على الاطاله